asalaamu calaykum toddobaatan toddoba sano kadib ma doonaysaa dunidan inay ku noqoto ama ay ku laabato meeshii ay ka timid iyo meel kasii hooseyso ma jiraa waddan daneynaya dhicitaanka dagaalka saddexaad ee dunida waa maxay sababaha ka dambeeya duulaanka ruushka ee ukrein muxuu ku heystaa ukrein ma tahay mid ubabac dhigi karto duulaanka ruushka ugu imaanayo ameerika iyo yurub maxay u qaadi laayihin wax milatariya miyay baqdeen ruushka muxuu u daneynayaa inuu dagaal dhaco yuuna isku haleynayaa haddiise uu dhaco dagaal miyuu ku ekaanayaa labadaas dal saameyn nuuceeh ayuun ku reebayaa dunida sideesan isku garab sii doonaa waxaa macquula in madaxaad ay ka guuxayeen su-aalaan iyo kuu kale kadib markii ay mar labaad soo cusboonaato dagaalkii ruushka iyo ukrein haddaba muuqaalkan ayaan ku falaqeyn doonaa su aalaas iyo kuwo kale oo ay macquul tahay inaad isweydiinaysa fadlan video lagan oo saar janalka sabscribe dhaho mahadsanid waxaa maqli jiray ninyaho gacmaha i cunaayo oo sanadadan wax dagaalama aanan gelin wax aan fiiro oo ila dagaalama ayaan la ahay sax ruusku waxa uu wado waa sidaas dagaal uu galo waxaa u dambeysay muddo laga joogo siddeed sano markii laga reebo dulmiga uu ku hayo walaalihiin suuriya maadaama uu yahay awoodda labaad ee dunida ciidankaas iyo hubkaas iyo saanadaas milatary uu haysto ayaa keentay inuu kibro kuna qasabtay bal inuu wax la dagaalamo ama uu daadaansado uu goobo marka hore inta aan mawduuca gudaha u gelin bal wax yar aan dib u minacsano waxa bal ay isku haystaan labadan dal iyo meesha ay sabta ku quruntay okay markii laga hadlayo taariikhda soo jireenka laba dal oo diris ah maaha mid sahlan ama fudud oo waxay mar kasta qarka u saaran yihiin dagaal iyo heshiis tusaale waddankeena oo kale labada dal ee duni aan iskaaga dhownahay waa ethoobiya iyo kenya ayaa haddana noo ah cadowgeena koowaad waxaa lagu joogo waa heshiis iyo is afgarad yar inuu sii jiraa in kale aan la ogeyn ama aan la hubin maxaa yeele soomaalida waa kuwa tabaayo dad dhul iyo duunyaba ayagana waa kuwa daneynayo ama doonayo inaysan wax horumar ah aysan sameyn haddaa intaas fahantay colaadda ruushka iyo ukrain waa sidaas oo kale waxaa jira gobol an kala qaybiyeen labadan dal oo lagu magacaabo kremi ama qirim waa jasiirad u eke waxa uuna dhacaa xeebta waqooyiga badda madow waxayna leedahay taariikh in ka badan laba kun oo sano oo ay soo jirtay gobolkan waxaa markii hore deganaa dad muslimiin ah gaar ahaan muslimiinta tataarka qiyaastii laga bilaabo sanadkii kun shan boqol todobaatan koodii waxayna ahaayeen dadkaas muslimiinta deganaa dhulkaas ilaa boqolaal sano waxayna dagaal la galeen midowda suufiyeedka oo hadda ruushka isku bedelay dagaalo jab badan kasoo gaaray suufiyeedka laakiin markii dambe madaxweynihii ruushka joseph stalin ayaa u barkiciyay muslimiintan deganaa dhulkan siberia iyo kazakhstan sida falastiin ay yuhuudda ugu barkacisay dhulkeedii una dejisay meel kale ayuu asigana usoo dejiyey dadkiisa yacni ruushiyaanka kadib burburkii suufiyeedka siiba sanadka markuu ahaa kun sagaal boqol sagaashankooda waxaa jasiiradan kahan la wareegay ukraine waxayna ay naqateen dhul ka tirsan ukraine oo madax banaan inkasta oo ruushka uusan marnaba uusan ka bixin niyadiisa sidii uu usoo ceshan lahay krim waana midda keentay inuu mar kale soo weeraro ukraine qabsadanha kremia sanadkii labada kun toban afarta waxa uuna taageero aada weyn uu ka helay dadkii uu ebel dejiyey kuwaas uu kasoo jeeday ruushka codbixin loo sameeyey ayay ku codeeyeen markii dambe inay doonayaan inay ay kamid noqdaan ruushka su-aasha isweydiinta badan ayaa ah waa maxay waxa uu hadda ku heysto ukrein uguna hanjabaayo waxaa aan ugu weyn laba xaba ama laba qodob oo kale ah tan koowaad waxaan ognahay in ruushka ay dab iyo dhaawac weyn ay ku ahayd markii laas as-aasay naato sanadkii kun sagaalbo afartan sagaalkii oo ay ku midoobeen ilaa toban iyo laba dowladood oo america iyo yurub iskugu jiro laguna midoobay sidii midooda suufiyeedka iyo jarmalka iskaga dhicin lahay waa haddii ay weerar soo qaadaan dabcan ruushka waa uu diidanay in la sameeyo sidaas yacnii in loo midoobo asiga marka waxa uu diidan yahay in ay ka mid noqoto ukrain xulufada nato maadaama ay codsatay ka mid ahaanshaheeda oo hadday ka mid noqoto ruushka halkaas waa looga itaal roonaaday maxaa yeele naato hadda waxaa ku baheysan ilaa soddon dowladood haddii mid kamida ah la weeraro ama weerar dibadda uu ku yimaado waa kuwa kale weerarkaas way ka qeyb qaadan doonaan yacnii waa loo daanin doonaa marka ruushka ma uusan qarsan taas oo uu sheegay waxa uuna dhahay natow ma ogolaan doono in yukrain ay ka mid noqoto xulafada naato waxa uuna codsi u gudbiyo ama een u jeediyo naato inaysan ka mid noqon karin inkastoo een laga diiday codsigaas laguna dhahay taasi ma xukunno anaka mana diidi karno waa haddii ay soo buuxiso shuruudaha naato u yaal tan kale in uu bal soo muujiyo awooddiisa tusan caalamka inta ay la egtahay awooddiisa samayn karna waxa uu doono labadaas ayaa loo sababeynayaa in ay tahay duulaanka u wada ruushka okay marka ma jirtaa dowlad danaynayso dhicida dagaal waa may dhammaan dowladaha ugu tunka weyn caalamka ma jirto mid kamida oo doonaysa dhicida dagaal markii laga reebay ruushka oo asiiba dagaalka wado waxaa hataa la dhahayaa ruushkaba ma rabiyo inuu dagaal dhaco waa haddii loo fulinayo waxa uu doono dabcan waa sax maxaa yeele haddii uu dagaal dhaco dhammaan dowlad walba waxa ay ku yeelanaysaa saameyn weyn oo ka daran dagaalkii koowaad iyo labaad markii la fiirsho waxa ay dowlad walba haysato macquulna ay tahay in haddii lagu soo duulo een adeegsato dhammaanna wax kasta oo la keedinaya banaanka lasoo dhigo dabcan hadduu dhac dagaal wax ku guulaysana ma jiro in lisbaabasha mooyaane waxaana kuu cadaynaysa taas maraykanka iyo yurub wax falcelin ah ma aysan sameyn markii laga reebay in ay ugu deeqeen lacag gaaraysa ilaa laba boqol oo milyan oo dollar mar uu hadlaya xogeyaha arrimaha dibadda maraykanka ayuu uga digay in ruushka uu ciidamo dheeraad ah usoo diro xuduudda uu la wadaago ukraine islamarkaana u weeraro ama weerar oo ku qaado ukraine wuxuuna dhahay waxaa doorataa wadada nabadeed yani dooro wadada nabadda markii lagasoo tago taas ama hadalladaas ma jiraan wax falcelin ah ama oo kale oo ay bixiyeen waxayna sheegay in aysan wax tilaabo milatariya ee laga qaadi doonin isha un laga diyay moo doono bedelkiisan lagu abaalmari doono cunaqabateyn weyn sida haddaba jarmalka uu ugu booteeyey hadduu qaado wax tilaabo milatariya inuu xiri doono dhuunta weyn ee qaaday shidaalka maadaama ay dhulkiisa marto awoodna uu leeyahay taasi ruushkan u tahay il dhaqaale oo muhiim ah kana maarmi doonin waana midda keentay in ruushka uu maalmihii dambe uu dhaho e maqaaday wax tilaabo milatariya sheegana inuu gadaal u noqday inkastoo la beeniyey taas haddii ay dunida isha ay ka daymooto waxa ku dhacaya ukrein haddaba ukraine ma tahay mid ubuwac dhigi karto weerarka kaga imaanaya ruushka dabcan waan ogsoonahay dhammaanteen in ruushka dunida uu ka yahay awoodda labaad laakiin ukraine ayadaba ma yareysato inkastoo aysan isku dhoweyn haddana waxaa lagu qiyaasaa inay ku jirto ama ay tahay kaalinta labaatani sanaad waxa ayn ogaataa in haddii dagaal uu dhaco dhammaan jab weyn uu kasoo gaarayo labada dal mar uu hadlayay madaxweynaha ukraine valadimir zelenski ayuu sheegay in ay iska caabin doonaan waa haddii uu ruushka weerar kusoo qaado dhiig badan ay ka daadin doonaan ruushka ruushkana ay ku noqon doonto qoomo iyo shalaato aada weyn in uu ruushka ukrein u weeraro waxaa saad u danaynayso ama saad u daneynayo shiinaha oo asigana n doonaya in uu weeraro taiwan oo ah gooni isku taag diidan inay kamid noqoto shiinaha ama ay kamid tahay shiinaha marka waxaa dhici karta haddii uu weeraro ruushka ukrein in islamarkiiba ama islamarkaana uu shiinaha fursad uu helaya dhigeeda taiwan waana sababta uu shiinaha u danaynayo dhicidda dagaal una muujinayo ruushka inuu garab siin doono hmm, sax waxaana xusid mudan in uu master putin ilaa hadda kuhan weyn yahay soo celinta midowgii suufiyeed ee burbure waxaa uuna ku taamayaa inay tahay musiibo aada weyn oo haleesha ruushka waa nin doonayo inuu ka yeesho dunidan sida uu doono kana dhigo suuciyad waxaa rabbi ugu mahadinaynaa in aan ka badbaadin dhagartii uu madaxweynihii hore ee soomaaliyeed maxamed siyaad bare la doonaya dalkan iyo dadkaanba oo ahayd inuu la doonayo suuciyad oo ay dhammaan wax kasta oo ay ahaadaan gacanta dowladda dabaan rabbi ayaa ku mahadsan alxamdulilah ee mawduucin maanta intas ayuu nagu egyahay wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu